toda parte força gravitacional. Na humanidade o dever agir universal, evitar a maldade do limitado animal. Queira saber é Aldi com a luz racional. Quanta infelicidade vem do clerical e incapacidade do governamental causa infantilidade no seu mental. Queira saber é com a luz racional. Se tiver maturidade para questionar a autoridade, a razão traz a verdade. Queira saber é Se tiver maturidade para questionar a autoridade, a razão traz a verdade. Queira saber é Sente por toda parte força gravitacional. Na humanidade o dever agir universal, evitar a maldade do limitado animal. Queira saber é com a luz racional. Quanta infelicidade vem do clerical e incapacidade do governamental causa infantilidade no seu mental. Queira saber é com a luz racional. Se tiver maturidade para questionar a autoridade, a razão traz a verdade. Queira saber é Se tiver maturidade para questionar a autoridade, a razão traz a verdade queira sapere é audi. Não seja criança, escravo emocional. A sua esperança é a luz racional. Causará mudança indivíduo cultural. Queira sapere é audi é a lei universal. Não seja criança, escravo emocional. A sua esperança é a luz racional. Causar a mudança indivíduo cultural. Queira saber Heraldi é, é a luz universal. Se tiver maturidade para questionar a autoridade, a razão traz a verdade queira saber é Aldi Se tiver maturidade pra questionar a autoridade A razão traz a verdade Queira saber é Aldi